हाय गाइस मेरा नाम डॉक्टर अभिन गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाइटनिंग बूस्टर गाइस अगर आप कोई भी वाइटिंग पैक यूज़ कर रहे हैं लाइक आप इंस्टा ब्राइट पैक यूज़ कर रहे हैं या आप गोल्डन शाइन पैक यूज़ कर रहे हैं या आप इंस्टा ग्लो पैक यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है आप ट्रस्ट कर सकते हो आँख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको वाइटिंग चाहिए पिगमेंटेशन हटाना है मिलेजमा हटाना है दाग धब्बे हटाना है कुछ भी टैनिंग वैनिंग हटाना है तो दीज आर लाइक कुछ भी इनके टक्कर का मार्केट में नहीं है बट अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एनी पैक के रिजल्ट को टाइम टाइम बूस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा सिंपल सी चीज़ है there is a whitening booster this is a whitening booster इसकी आपको एक से दो ड्रॉप मिलानी है आपको इंजेक्शन से निकालना है इसको एक दो ड्रॉप और उसके अंदर खोल के डालना है और मिक्स करके you have to apply it overnight you have to apply this whitening booster mix with this pack and you have to apply it overnight remember आपको ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है स्किन के ऊपर आप जैसे इसको अप्लाई कीजिए आपके रिजल्ट टेन टाइम बूस्ट हो जाएंगे मुझे पहले भरोसा खुद भी नहीं हो रहा था कि ये सही में अच्छा रिजल्ट अच्छा देगा बट सीरियसली गाइज ये फटाफट आपको रिजल्ट को बूस्ट कर देगा तो कोई भी पार्टी में जाना है आपको या आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट स्लो है किसी भी रीजन से स्लो है या आपको चाहिए कि मेरे फटाफट रिजल्ट चाहिए तो mix this whitening booster with this kind of pack with you can mix this, this with insta bright pack और with golden shine pack और with insta glow pack guys ये तो अल्टीमेट रिजल्ट देगा ये आपसे थोड़ा कम है ये और कम है रिजल्ट बट जब आप इसको मिक्स करेंगे इन किसी भी साथ के किसी भी पैक के साथ तो ये टेन टाइम बूस्ट कर देगा वेट तो क्या करो जल्दी से जाओ लेट्स को मेक डॉट कॉम पर और वहाँ पे जाके इसको परचेस कर लो और सबसे अच्छी बात है जैसे मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी फ्री गिफ्ट गिफ्ट या जो फ्री बीज है वो विन करना है तो आपको जस्ट मेरे वीडियोस को शेयर मारना है और कुछ भी कमेंट करना है नीचे कुछ भी क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दूंगा और उनमें से सेलेक्ट करूँगा मैं पिछले दो तीन वीडियोज में बोल चुका हूँ उनमें से बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट भी कर चुका हूँ तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसमें सबको गिफ्ट दूंगा बहुत सारा माल दूंगा वेट तो ना करो फटाफट जाओ और इसको जाके परचेस करो लेट्स डॉट कॉम पर और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरी I D doctor Ravind Gupta वहाँ पर कोई भी डाउट है तो मैं आपके आंसर करूँगा और इसमें वीडियो में और इंस्टाग्राम की वीडियोज़ में खूब सारे कमेंट करूँ उनमें से मैं सबको सेलेक्ट करूँगा खूब सारे गिफ्ट दूंगा